Saluton carai kai bonvenon al la nia episodio. episodo. Odio estas examino tago. Do mi ne havas tempon ech por filmi ion ein. Kai do mi pensas ke ci vespere kia mi pratigos la mediton ginesto stro interessa la vid punto della video ci o case resto con ni kun meditu kun ni danko Saluton kai bonvenon al nova Zamenhof medito. Hodia o mi vere nescias chi on mi volas. Laut legi convido mi rigardos rapide kai vere hazarde Ia. ho estas letero e la iaro 1910 al antido René de Saussure pagio quartcent quinde quin Cum plesuro mi ricevis eh, via in du libro in la devo de e punto navil kai la construction logique de mot de mot en esperanto pardonu mi en francan mis kai mi core vin dankas la lastan verko mi legis kun granda intereso mi trovas gin bonega la mia opinio estus tre utile se vi eldonos gin ankaŭ en esperanto por che ciu esperantisto precipe la vercanto e attente gin tra lego, cae por che ili penu observi tiu in principoin, ciun vi boneg esploris cae clarigis. Ne dubas, che nia Academio Trevolonte donos al via propono sian officialan aprobon. Via verco povas servi ciel bona modelo de effettive gravae cae utilae Academiae laboroi. Cae Academiae cum laboroi. Maiuscla A char temas pri la Academio de Esperanto. Fakte. Do, tio estas ebe la comenzo de esperantologio qui el brancio de interlinguistico do la scienza studo pri pri la morfologio de esperanto fakte a vort formado. Cai in multa i parto e esta criticata a parte de mia anta ulo la emerita professoro Wim Jansen qui ha creata casmina uniaro i facta sed do neniu ni u povas dubi che citiu verco historie esistre grava char stimulis discuton cae debaton en la interlinguistica areno. Esperanto alvenis malfrue, tiu rilate, char estis iam aliai, ni diru, facai, vercoi, atacantai, Esperanto. Esperanto precipe de la edisto e kai pro tio li parola spri ido kian mi diras tio do ciu ni povas trovi el tiran messaggio nel tio mi pensas che yes do esas du messaggio uno oni ne povas priugi scienzan esploron sen prepensi ancao la contexto. Se oni volas compreneble estis. Justa, un la autoroi, aparte ciem oni attacas la autoroin, cae in ideoin de la autoroi. Ca la dua fero estas che bona teorio devas utili. Utili al cel publico. cae in citiu caso, la teorio utilis dum multa iaro i pordoni firman bazon kai mi diru mem confidon al vercanto ide esperanto qui i effective pri laboris kai tra laboris la norman varion de esperanto kiu finfine igis la norman pardon, igis la norma parolata lingua. Do, dancon pro via attento, gis morgau, cae, cia ciam, antauen, sen fine.